Привет, друзья, любители балалайки, профессионалы. Сегодня у нашей треугольной спутницы, любимицы, праздник. Поэтому замените струны, натрите ее до блеска, смажьте механику и посмотрите праздничную эстафету нашего балалайчного интернет-ансамбля, в которой вы услышите и русские народные песни, и мелодии народов мира, и мировые хиты. какую сторону выбрал ты? А какую сторону-то выбрать? Их тут три. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, переходите в группы, присоединяйтесь к нашему балалайчному интернет-сообществу. С праздником, друзья! До скорых встреч! Пока!